搜罗了整个亚洲的新生代偶像的《创造营两千零二十一》落下了帷幕，成团之夜在邓超宣布最终的成员名单之时，几位导师排排站在台前，同样都是满怀期待，但是有一个人却格外瞩目，这个人就是踮起脚尖来，高高的仰起头，拼命的看向邓超手里的最终宣布名单的周深，这个截图实在是太令人感到爆笑了。 个子小小的周深拼命地探出自己的身子，靠向邓超，望着他手里的最终成员名单，网友们议论全是哈哈哈哈哈哈哈哈，并且说周深简直就是好奇八卦的我们。一时之间，周深好奇心有多重的话题就上了热搜，网友还翻出来了更多周深之前参加各种活动的好奇样子。原来，周深的好奇已经不是第一次表现在镜头面前了。 给我康康的表情包席卷了不少网友的相册。与此同时，当天还有即将在五一劳动假期上映的电影《悬崖之上》的宣传路演。导演张艺谋评价片尾曲演唱者周深的歌声柔情缠绵、依依不舍、年轻又很深沉。这样几个简单的形容词排列之下，是顶级导演对于周深的肯定，是很多歌手都享受不到的赞誉。 还有热播的电视剧《小舍得》也正好是周深演唱的主题曲，热门电影、电视剧的 O S t 全部都由这个歌手演唱，这是实火无疑了。那么，除了有张艺谋夸过，大家有耳共听的周深嗓音好、音域宽、唱歌功底实力超强之外，能让周深真正出圈的，有他性格的一大部分助力。首先， 具体的表现在于各式各样的采访活动之中，采访这项活动看似好像没什么含金量，也不能给艺人增加什么名气和知名度，但实际上这个环节非常考验明星的反应能力和他们的情商。周深在各种各样的小采访当中，通过粉丝的拼凑剪辑，最后在一起的片段，就能被大家心服口服地将周深称之为“梗王”。 回回都能给大家演绎出一段单口相声，看似好像是漫不经心跟你说着大笑话，实际上每一个回答都精准的拿捏了粉丝们喜欢看的、媒体想要的、听的，以及避开真正刺到核心的雷点。就像是前两天网上很火的，有网友总结了一组关于明星在采访时的求生欲满满回答系列，其中周深的回答就很亮眼，而且。 周深绝对是属于这里面的优秀种子选手。在被问到“你觉得自己是世界上最可爱的天秤座吗？”周深立马回答道：“当然不是呀，世界上天秤座那么多，每个都是小可爱。”本来这个回答已经很棒了，但是他立马又赶紧补了一句：“我的意思是说，十二个星座都是小可爱。”如此反应快而又如此完美的回答。 不得不给周深打一个满分了。每一个看似嘻嘻哈哈的采访之中，实际上透露出来的全是他的考虑周全和比较成熟的内在。另外，如果说采访只是短时体验，那综艺里就是长时间、全方位的角度展现出来了周深性格上的有趣好玩。去年在《青春环游记》这档综艺节目里面，对着贾玲和杨迪这样超级有梗的专业综艺人。 周深依然能发挥出来自己的实力，和他们的综艺感比起来毫不逊色。真的感到好奇的网友，确实应该网上搜一搜看周深和杨迪搭档玩游戏的片段，他们两个的默契程度真的能把大家笑到吐。仅仅是文字的描述，实在是有点太过匮乏。因此，性格也帮助了周深的事业火力全开，成为了当下最炙手可热的歌手之一。 这几年来，中国娱乐圈最火的莫过于就是真人秀综艺了，而周深在这一块可以说是行程满到爆炸，刷屏指数高到不得了。据网友不完全统计，二零二零年一整年时间，周深常驻综艺多达五档，飞行嘉宾有十一档，更不算是零零碎碎上的节目，狂揽数十个综艺节目，行程单是挤得满满当当。 再说，光顾着上综艺的话，实在是有损于他歌手的这个职业称呼。周深也从来没有放弃过继续在歌坛上的造诣。没有出专辑的当下，他不断的成为各大影视剧的香饽饽。除了上述提到的那两部之外，据陈飞宇在微博透露，周深可能还将会演唱这部号称是腾讯视频亲儿子、号一型的 OST。 要是这部剧如期播出的话，意味着周深将会无缝衔接我们的前半年。歌坛这些年的凋敝是毋庸置疑的，怪不得带着一个像周深这样又会唱又会玩的歌手，才被粉丝们特别稀罕。